А в тени снег лежит, как гора, Словно снег тут к весне не причастен. Ходит дворник и мерзлый февраль, Колет лом на мелкие части. Во дворах ты не видно земли, Лужа морем, асфальт перешейком, И плывут в тех морях корабли С парусами в косу линейку, И плывут в тех морях корабли С парусами в косую линейку Здравствуй, здравствуй, мой сретенский двор Вспоминаю сквозь память идем Вот стоит, подпирает забор На войну опоздавшая юность Вот тельняшка от стирки бела Вот собор он гармонию надравил Вот такая в те годы была Униформа московских окраин Вот такая в те годы была Униформа московских окраин Много знали мы, дети, войны Дружно били врагов, спекулянтов И неслись по дворам проходным По короткому крику атанды Кто вы были, шпана, не шпана Безотцовщина с улиц горбатых, Где, как рыбы, всплывали со дна Серебристые аэростаты, Где, как рыбы, всплывали со дна Серебристые аэростаты. Видел я суету и простор, Речь чужих побережий я слышу, Я вплываю в свой сретенский двор, Словно в порт, из которого вышел пустым трюм в пыли, Лишь надежды и тех на копейку. Ах, вернуть бы мне те корабли С парусами в косую линейку, Ах, вернуть бы мне те корабли С парусами в косую линейку.